Camera! E aí galera, hoje a gente tá aqui na Fright Nights e vamos mostrar pra vocês tudo o que tem de bom lá dentro. <laughs> <laughs> Você viu a Rebeca tomando susto do monstrinho do parque. Ei, esse carrinho é o quê? Não vai virar assim de cabeça pra baixo não, né? Não, não, vou ver primeiro o que, que é e depois eu vou. É, tá certo. É isso mesmo? gente vai meio tremida, né? É, tá explicado. Oi! E aí, galera, tô comendo agora na roda gigante. Como vocês tomam na roda gigante? Que é o que dá pra gente. É o que dá pra gente, porque aqui é destruidor né? mesmo. É, tá hard. É bem alto. Nossa, eu queria vir aqui só pra ficar de boa. E aí, pessoal, ali se divertindo, a gente fazendo vergonha. Eu e Jonathan, a gente não tá nem se mexendo. <laughs> Filha da... Ei, Tá maluco, vai, vai, vai, vai, vamos adiantar, vamos acelerar. Tudo psicológico. Né? Filha da. Ai, meu ouvido, porra. Tá maluco, moleque, muito sinistro. Bom, galera, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá um like nele e compartilha com seus amigos. Para ficar sabendo das novidades, não esquece de assinar o canal. Deixa sua opinião nos comentários aqui. Quarta-feira que vem nós estaremos com um vídeo novo para vocês. <laughs>